good afternoon everyone today we are yes, going sir. to discuss about the analysis of the company that is the new topics for a new semester for become students जैसा कि हम जानते हैं कि जब आपसी प्रतियोगिता दो कंपनियों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में वो दोनों कंपनियां आपस में या तो एक दूसरे का साथ हाथ मिला के एक नई कंपनी ओपन कर लेती हैं एक नई कंपनी के रूप में अपने आप को सेटअप कर लेती हैं या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कंपनी स्ट्रॉन्ग होती है वो एक जो थोड़ी सी पुअर कंपनी होती है परफॉर्मेंस के रूप में उसको अधिकृत कर देती है उसके अंदर का हिस्सा परचेज कर लेती है जिस तरीके से हम एक वोडाफोन और आइडिया का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो वोडाफोन कंपनी के द्वारा जो आइडिया का एक तरीके से अधिग्रहण किया गया वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन का एक उदाहरण हो सकता है ठीक है तो दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं दो तरह का हमारा ये बेसिकली रहता है एक हमारा इमेजिनेशन होता है और दूसरा ऑब्जर्वेशन रहता है अमेजिनेशन में मेनली पुरानी कंपनियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उनका जगह पे कोई नई कंपनी आके उन दोनों को एक तरीके से लिक्विडेट कर देती है ख़त्म कर देती है वाइंड अप कर देती है फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले दो फर्में एग्जिस्टेंस में हैं ए और बी और एक नई कंपनी सी मार्केट में आ जाती है जो उन दोनों कंपनियों का लिक्विडेशन करने के लिए उत्पन्न होती है यानी ए और बी का लिक्विडेशन हो जाएगा और उनकी जितनी भी संपत्तियां या दायित्व हैं वो सी के द्वारा ले लिए जाएंगे एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो उसको हम एग्जाम्पल देते हैं एमर्जमेशन का कि दोनों कंपनियां आपस में मर्ज होके उन्होंने कोई एक नई कंपनी सी लिमिटेड जो वो स्थापित कर ली ठीक है यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देखिए क्या कहता है वेन टू और more companies doing similar business go into liquidation जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जो एक तरह का बिजनेस करती हैं लिक्विडेशन के अंदर चली जाती हैं और एक नई कंपनी जो है वो क्रिएट होती है and a new company is form to take over their business उन दोनों कंपनियों का बिजनेस को लेने के लिए किसी नई कंपनी का उदय होता है तो उस कंडीशन में वो क्या माना जाएगा एमेजिनेशन माना जाएगा नीचे इसका एग्जाम्पल दिया है उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी हमारी आती है एब्जॉर्बेशन की ऑब्जॉर्वेशन में किसी भी नई कंपनी का क्रिएशन नहीं होता है जो एग्जिस्टिंग फर्म है उन्हीं में से किसी एक के द्वारा दूसरी कंपनी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है अपने अंदर मिला लिया जाता है जिस तरीके से हम अभी एग्जांपल ले रहे थे आइडिया और वोडाफोन का तो वोडाफोन ने आइडिया को अपने अंदर मिला लिया नई जो हमारी यहाँ सिम आती है वी के नाम से आती है वोडाफोन आइडिया के नाम से आती है पुरानी कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है नई कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है तो ये जो तरीका है ये ऑब्जर्वेशन का है ये कहता है कि new company is form under observation एक नई कंपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है no new company sorry no new company is form under observation किसी भी तरह की नई कंपनी जो है वो क्रिएट नहीं होती है when the existing company purchase another existing company जब एक पुरानी फर्म दूसरी पुरानी फर्म को खरीद लेती है दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसको हम जानते हैं observation for example if already existing company A limited take over the business of B limited is an example of observation जैसा कि अभी वोडाफोन और आइडिया का मैंने आपको बताया तो ये हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा ये किसका रहेगा ऑब्जर्वेशन का रहेगा उसके बाद आते हैं objective of amalgamation and observation सबसे मेन मोटिव जो होता है इस ऑब्जर्वेशन का या इमेजिनेशन का या फिर हमारा एक तरीके से कंपनियों के एकीकरण का वो आपसी प्रतियोगिता को कम करना होता है जो हमारा कट थ्रोट कम्पिटिशन होता है या एक तरीके से जो आपसी प्रतिद्वंदता होती है उसको कम करना सबसे मेन मोटिव होता है जैसे आइडिया और वोडाफोन कंपनी दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थी इस को कम करने के लिए उन्होंने दोनों में हाथ मिला लिया और दोनों को में एक बना दी वोडाफोन ने आइडिया को अपने अंदर मर्ज कर लिया तो आपसी प्रतियोगिता इस तरीके से कम हो जाएगी दूसरा जो लार्ज स्केल इकोनॉमी है उनका बेनिफिट उठाने के लिए पैमाने की जो बस्तें होती हैं उनका लाभ उठाने के लिए जब कंपनियां ऐसा करती हैं उसका रीज़न ये है कि एक कंपनी की जो संपत्तियां होती हैं जो दायित्व होते हैं वो लिमिटेड होते हैं पूंजी जो है वो लिमिटेड होती है लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां इस तरीके से अपना हाथ मिला लेती हैं तो उनके सोर्सेज मिल के रिसोर्स मिल के उनके पास बहुत सारे संसाधन हो जाते हैं और वो पैमाने की वस्तुओं का लाभ उठा सकते हैं अपने स्केल को बढ़ा सकते हैं उसके बाद आता है to increase the capital for achieving the target required huge investment अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हमें आवश्यकता होती है किसी पार्टिकुलर कंपनी को तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी कंपनियां ऐसा करती हैं क्योंकि एक कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं पूंजी जो है सीमित होती है जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हमारे उत्पादन के जो साधन हैं वो सीमित होते हैं और हमें उत्पादन असीमित रूप से करना पड़ता है उत्पादन के साधन जैसे लैंड लेबर और कैपिटल जो वो हमारे पास सीमित साधन है उनका हम एक सीमित रूप से ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है कि इन्वेस्टमेंट के जो साधन हैं पूंजी जो है वो एक पार्टिकुलर कंपनी की सीमित होती है और सीमित मात्रा में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अगर ज़रूरत होती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा दूसरी कंपनी को अधिग्रहण किया जाएगा अपने अंदर मिलाया जाएगा और उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका लाभ इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें उठाएंगे उसके बाद है to utilise the services of a high salaried experts दो कंपनियां अगर हैं तो दोनों कंपनियों में अलग अलग तरह की मैन क्वालिटी आपको मिलेगी अलग अलग तरह की मैन क्वालिटी आपको मिलेगी मैन पावर की स्किल जो हों वो अलग अलग होंगी हो सकता है किसी कंपनी के पास एक्सपर्ट अच्छे हों और हो सकता है किसी के पास एक्सपर्ट ना हो तो जो इस कंपनी के पास एक्सपर्ट नहीं है वो एक्सपर्ट का लाभ उठाने के लिए दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है दूसरी कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है ताकि उस पार्टिकुलर कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो हमारी कंपनी के इम्प्लॉई हो जाएं जैसे ही हमारी कंपनी के वो इम्प्लॉई बन जाएंगे हम उनकी एक्सपर्टीज़ का लाभ आसानी से उठा सकते हैं उसके बाद आता है to have better control over the market and the to distribute the manufacture goods in a large area अब एक पर्टिकुलर कंपनी अगर थी कोई भी ए लिमिटेड या बी लिमिटेड जो भी है उसका मार्केट में एक लिमिटेड शेयर था भाई सौ कस्टमर थे पचास कस्टमर थे दो सौ कस्टमर थे लिमिटेड कस्टमर थे लेकिन जहाँ दूसरी कंपनी थी उसके भी मान लीजिए हम लिमिटेड कस्टमर के रूप में हम मान के चलते हैं कि सौ दो सौ उसके कस्टमर थे लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो सौ और सौ दो सौ मिल के कस्टमर कितने हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा कस्टमर को अक्वायर करने के लिए कंपनियां आपस में एक तरीके से मर्जर करती हैं या फिर अमेरिजन करती हैं ऑब्जर्वेशन करती हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे वोडाफोन और आइडिया को ही लिया जाए मान लीजिए वोडाफोन कंपनी के दो लाख कस्टमर मार्केट में थे उधर चार लाख कस्टमर आइडिया के थे दोनों के मिलके अगर कस्टमर का काउंटिंग करेंगे तो वो हमारे कितने बन जाएंगे दो शेयर छः लाख कस्टमर हो गए छः लाख कस्टमर के रूप में कंपनी अपना जो प्रोडक्ट्स है वो बेच सकती है तो जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसको लार्ज स्केल के ऊपर उत्पादन करने के लिए उसको लार्ज स्केल के ऊपर बेचने के लिए कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं नेक्स्ट हमारा आता है to attend all the other advantage of combination combination के और जितने भी एडवांटेज हैं वो सारे प्राप्त करने के लिए हम एक तरीके से इमेजिनेशन और मर्जर का सहारा लेते हैं कोई कंपनी विदेशी जो आउट ऑफ इंडिया की जो बाउंड्री हैं उनके अंदर अगर अपना प्रतिनिधित्व तो स्थापित करना चाहती है अपना बिजनेस को सेटअप करना चाहती है तो उसके लिए उसको लार्ज स्केल के ऊपर उत्पादन करना पड़ेगा या एक तरीके से मान लीजिए हमारे यहाँ इंडिया में ही वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े स्केल को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए वो कंपनी अपने बिजनेस को जो है दूसरी बिजनेस कंपनी के बिजनेस के साथ है मर्ज करती है या उसको अक्वायर करती है तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारे एमेजेशन और मर्जर के अंदर रहेंगी उसके बाद आता है रिकन्स्ट्रक्शन जब हम रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन को छोड़ के एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन को छोड़ के वैसे तो नॉर्मली हमारा दो तरह का होता है एक्सटर्नल और इंटरनल तो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन को अगर कंसिडर ना किया जाए तो नॉर्मली एक कंपनी क्या करती है कि अपनी पूंजी में फेरबदल करती है री प्लस कंस्ट्रक्शन नाम देखिए सजेस्ट करता है री प्लस कंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण कि कंपनी के जो आर्थिक ढांचा है कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन किया जाता है कंपनी की पूंजी में फेरबदल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रक्चर या रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी का पुनर्निर्माण पूंजी को कम किया जाता है ज़्यादा किया जाता है शेयरों में तोड़फोड़ की जाती है सो दो सौ सौ रुपये का शेयर है पचास पचास के बना दिए या सौ सौ रुपये के दो शेयर मिला के एक शेयर दो सौ रुपये का बना दिया तो इस तरीके की कोई भी अगर फेरबदल की जाती है तो उसको हम रिकन्स्ट्रक्शन का नाम देंगे नॉर्मली दो तरह का होता है एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन हमारा तब माना जाएगा जब इस तरह का ढांचे में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी वजह से पुरानी कंपनी का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पे सेम उसी से मिलती जुलती नई कंपनी जो वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाए पूंजी ढांचे में परिवर्तन कर दिया जाए कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया जाए बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारा एक लाइबिलिटी साइड जो रहती है या एसेट साइड जो रहती हैं दोनों में ही परिवर्तन इसमें होगा जितनी पूंजी हम लाइबिलिटी साइड से कम करेंगे उतनी पूंजी हमारी एसेट साइड से भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो कहने का मतलब ये है कि मिलती जुलती कंपनी जो होगी वो उसी नाम से मिलती जुलती कंपनी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और पुरानी कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी जब एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की बात की जाती है it is similar to the imagination जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी पुरानी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी होती है उसमें तो क्या था कि पुरानी कंपनी की जो एसेस्ट या लाइबिलिटीज थी वो किसी नई कंपनी के द्वारा परचेज कर ली जाती थी लेकिन यहाँ पे उससे मिलती जुलती जो कंपनी होगी वो स्थापित की जाती है और पुरानी कंपनी की संपत्तियां जो है वो नई कंपनी के पास है ट्रांसफर कर दी जाती है पुरानी संपत्ति के जो दायित्व हैं वो नई कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं रिवाइज वैल्यू के ऊपर in external reconstruction a new company is form for the express purpose of taking over of the business of existing sick company ये देखिए इसने स्पष्ट कहा है कि जो कंपनियां लगातार लॉस में चल रही हैं जो कंपनियां लगातार लॉस में चल रही हैं सीख कंपनियां हैं पुअर कंपनियां हैं उनको समाप्त करने के लिए उनकी संपत्तियां लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है वो मार्केट में क्रिएट की जाती है which has acquired huge loss and is facing financial difficulties इन जो कंपनी लगातार लगातार लॉस में जा रही है या लगातार डिफिकल्टीज का सामना कर रही है उस कंपनी का समापन कर दिया जाता है और नई कंपनी जो हो क्रिएट की जाती है एग्जिस्टिंग कंपनी इज वो to be selling its business to the newly form company जो पुरानी कंपनी थी सीख कंपनी थी वो अपने बिजनेस को नई कंपनी के पास सेल कर देती है which is generally similar name है और owned by the same share holder to the greater extent ये कहता है कि जो कि सिमिलर नाम की होगी सेम उसी के नाम से मिलता जुलता नाम होगा और ओनर भी उसके वही रहेंगे जो पुराने शेयर होल्डर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो भी पुराने रहेंगे कंपनी का जो नाम है लगभग वो भी उससे मिलता जुलता पुराना रहेगा जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है for example Assam tea company limited was taken over by the newly form company new Assam tea company सिर्फ नाम में एक न्यू वर्ड जो है वो ऐड किया है मिलता जुलता नाम है न्यू असम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से नई कंपनी जो वो स्थापित की है in such a case the formal company will be wound up पुरानी कंपनी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी and there the latter company will be purchasing company और जो नई कंपनी होगी वो पुरानी कंपनी की संपत्तियां और दायित्व परचेज करने का काम करेगी उसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो ऑब्जेक्टिव लगभग दोनों के सेम रहते हैं कि पुरानी कंपनी जो लॉस में चल रही थी लगातार घाटे में चल रही थी उस कंपनी को उस घाटे से उभारने के लिए नई कंपनी क्रिएट की जाती है नॉर्मली इंटरनल या एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन किए जाते हैं जो कंपनी घाटे में चल रही है घाटे से उभारने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है कंपनी के जितने भी एक्यूमलेटेड लॉस या जितने भी एक्यूमलेटेड फिक्टियस एसेट्स जितनी भी क्रिएट हो जाती हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए और संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पे दिखाने के लिए हम इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है to write off accumulated loss of the past year पिछले सालों का किसी भी तरह का एक्यूमलेटेड लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं और ये कहता है to bring down the value of the assets to their real worth और संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य पर लेके आने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन का सहारा दिया जाता है to offer the share holder the share which truly represent the real worth of the company share holder को शेयरों की वास्तविक वैल्यू जितनी भी है उस मूल्य के ऊपर शेयर इशू करने के लिए हम इंटरनल एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं कई कम बार कंपनी की फेस वैल्यू शेयरों की जो होती है वो सौ रुपये होती है लेकिन लगातार लॉस में जाने की वजह से मार्केट वैल्यू उन शेयरों की जो होती है वो बिल्कुल कम आ जाती है दस रुपये पंद्रह रुपये तो वास्तव में मार्केट में उन शेयरों की जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर उन शेयरों को इशू करने के लिए हम इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं to save the company from loss company को लॉस से बचाने के लिए to save the company from loss in future भविष्य में जितना भी लॉस होने वाला है उस लॉस से बचाने के लिए हम इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है to raise fresh capital by issuing new share अगर हमें संपत्ति बढ़ानी है कंपनी अगर अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहती है तो जो कंपनी लगातार लॉस में चल रही है उसके शेयर परचेज करने के लिए कोई तैयार नहीं तो कंपनी क्या करेगी शेयरों को पहले अपनी वास्तविक वैल्यू के ऊपर लेके आएगी और उसके बाद उस तरह के जो नए शेयर हैं उनको इश्यू किया जाएगा पहले पुराने शेयरों को वास्तविक मार्केट वैल्यू के ऊपर लेके आएगी और उसके बाद जितने भी नए शेयर हैं वो नए शेयर इशू किए जाएंगे ताकि लोग उनको परचेज करने के लिए तैयार हो नेक्स्ट हमारा आता है to another all together change the memorandum of association जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के तीन अहम दस्तावेज होते हैं एक हमारा होता है प्रोस्पेक्टस दूसरा हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थर्ड हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम और प्रोस्पेक्टस तीन अहम दस्तावेज होते हैं किसी भी तरह का कोई भी चेंज हमें करना हो चेंज करने से पहले सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके संबंध में हमें परमिशन देते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उस तरह की परमिशन हमें ग्रांट नहीं की गई है तो उस कंडीशन में हम ऐसा चेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह का कोई भी चेंज हमारा पॉसिबल नहीं है हमारा वैलिड चेंज तभी माना जाएगा जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें परमिट करते हैं अब चेंज कितना करना है वो हमारा डिफाइन करेंगे पार्षद अंतर्नियम जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि पार्षद अंतर्नियम हमारा क्या कहते हैं चेंज करना है या नहीं करना अगर वो कहते हैं कि चेंज करना है पूंजी में चेंज करना है कंपनी के नाम में चेंज हम कर सकते हैं तो कितना चेंज कर सकते हैं ये डिफाइन करने का कार्य जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो करेगा उसके अकॉर्डिंग सीमाएं निर्धारित की जाती हैं कि किस चीज़ में कितना परिवर्तन जो होगा वो किया जा सकता है कितना परिवर्तन पॉसिबल है तो कहने का मतलब जैसे ही हम ऐसा परिवर्तन कर देते हैं हमें हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा पूंजी अगर हमने बढ़ाई है तो बढ़ी हुई पूंजी हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखानी पड़ेगी कंपनी के नाम में चेंज किया गया है कंपनी का बदला हुआ नाम हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाना पड़ेगा कहने का मतलब जिस भी तरह का जो भी चेंज किया जाता है वो अल्टीमेटली हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करना होता है सेम उसके बाद आता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में किसी भी नई कंपनी का क्रिएशन नहीं होता है किसी भी नई कंपनी का क्रिएशन नहीं होता है और जो पुरानी कंपनी है उसको भी लिक्विडेट नहीं किया जाता है उसको भी बाउंड अप नहीं किया जाता है नॉर्मली पुरानी कंपनी पुराने नाम से ही चलती रहती है केवल और केवल जो डिफरेंस है वो इतना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पूंजी में ही फेरबदल कर दिया जाता है या तो शेयरों को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है या दो या दो से ज़्यादा शेयरों को मिला के एक शेयर बना दिया जाता है भाई पूंजी अगर बहुत ज़्यादा बड़े शेयरों में है पाँच सौ पाँच सौ रुपये के शेयर हैं हज़ार हज़ार रुपये के शेयर हैं या तो उनको तोड़ के सौ सौ रुपये के दो सौ दो सौ रुपये के या पचास पचास रुपये के शेयर बना दिए जाएंगे या फिर दूसरी स्थिति हो सकती है कि हमारे जितने भी शेयर हैं उन छोटे छोटे अमाउंट के शेयर हैं उनको बड़ी अमाउंट के शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए दो सौ दो सौ रुपये के शेयर हैं पांच शेयर मिला के हज़ार रुपये का एक शेयर बना दिया सौ सौ रुपये के शेयर हैं दो शेयर मिला के दो सौ रुपये का एक शेयर मिला दिया बना दिया या फिर पचास पचास रुपये के शेयर हैं दस शेयर बना मिला के पाँच सौ रुपये का एक शेयर बना दिया कहने का मतलब शेयरों की संख्या कम हो जाएगी शेयरों की जो अमाउंट है वो हमारी लगभग सेम रहेगी शेयर कैपिटल जो है वो हमारी सेम रहेगी शेयरों की संख्या कम हो जाएगी या शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी ठीक है तो ये हमारा रहेगा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे सेम हमारे ऑब्जेक्टिव इसमें भी इसके रहेंगे ये कहता है to present the true and fair value of the company by writing off the past year in accumulated loss पिछले सालों के अगर संचित हानियाँ हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए और एसेट्स जो हों वो ट्रू वैल्यू के ऊपर दिखाई जाएँ संपत्तियाँ जो हों वास्तविक मूल्य के ऊपर दिखाई जाएँ उसके लिए हम ऐसा करते हैं to write off the fictitious assets अगर हमारी बैलेंस शीट में किसी भी तरह की कोई फिफ्टीएस एसेस्ट दिखा रखी है कोई शेयर इशू एक्सपेंसिस दिखा रखे हैं या हमारे discount on issue of share दिखा रखा है discount on issue of debenture दिखा रखा है किसी भी तरह की कोई भी फिफ्टी एसेट्स दिखा रखी है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं to reduce the share face value of the share of their real worth वही चीज़ आ जाती है कि मार्केट में शेयरों की क्या वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर शेयरों को लेके आने के लिए हम इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं to create confidence among the share holder जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे शेयरों की वैल्यू कम हो रही है उनको किसी भी तरीके से ये ना लगे कि हमारे शेयरों की मार्केट वैल्यू कम हो रही है उसके लिए हम क्या करते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं आगे तीनों में डिफरेंस दिखाया गया है इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा डिफरेंस जो है वो तीनों चीज दोनों तीनों चीज़ें मैंने आपको ब्रॉडली समझा दी हैं उसके बाद आता है कुछ मेजर टर्म डेफिनेशन आती है हमारे पास मेजर डेफिनेशन सबसे पहले आता है ट्रांसफरर कंपनी एक ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी है जिसका लिक्विडेशन किया जाता है एक ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी है जिसका लिक्विडेशन किया जाता है जिसका समापन किया जाता है जिसको वाउंड अप किया जाता है उसको हम ट्रांसफरर कंपनी का नाम देंगे जिस कंपनी के द्वारा ऐसा ट्रांसफर किया जाएगा ऐसा लिक्विडेशन किया जाएगा उसको हम ट्रांसफरी कंपनी का नाम देंगे एक ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होगी जो लिक्विडेशन का काम करती है दूसरी कंपनी को लिक्विडेट करने का कार्य करती है दूसरी कंपनी को समापन करने का कार्य करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी उसके बाद आता है अमेजनेशन अमेजनेशन जो होगा दो मीनिंग में हम समझ सकते हैं according to the new meaning amalgamation में बी ऑफ टू टाइप दो तरह का हमारा रहेगा एक तो नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा हमारा नेचर ऑफ ए परचेज जब हम मर्जर के नेचर की बात करते हैं तो पांच कंडीशन मुख्य रूप से हमें फॉलो करनी होती हैं अगर ये पांचों कंडीशन लागू होती हैं तो वो हमारा मर्जर के नेचर का माना जाएगा और अगर ये पांच कंडीशन लागू नहीं होती पांचों में से कोई भी एक लागू नहीं होती तो भी हमारा परचेज की नेचर का कंसिडर किया जाएगा तो हम परचेज की नेचर का कंसिडर करेंगे अगर पाँचों की पाँचों कंडीशन अप्लीकेबल होती हैं तो उस कंडीशन में वो मर्जर की नेचर का कंसिडर किया जाएगा अकाउंटिंग पर्पज के रूप में हम इनको कंसिडर करेंगे ये कहता है पहला कंडीशन क्या है कि all the assets and liabilities of the transfer company become after amalgamation the assets and liabilities of the transfer company कि जो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी की थी जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी की थी वो अमेजमेशन के बाद अगर सारे की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी की बन जाती हैं समापन प्राप्त करने वाली कंपनी की बन जाती हैं तो हमारा ये मर्जर की नेचर का माना जाएगा दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि share holder holding not less than 90 percent of the share of the transfer company other than the equity share already held therein immediately before the amalgamation by the transfer company और इट्स सब्सिडरी और their nominee become equity share holder of the transferee company by virtue of the amalgamation कि कम से कम जितने भी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर थे ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उसका नब्बे प्रतिशत शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर भी बन जाते हैं कहने का मतलब उन्हीं शेयर होल्डर को 90 परसेंट शेयर होल्डर को ट्रांसफरी कंपनी के शेयर इश्यू किए जाते हैं एमेजमेशन के गुण के कारण या एमेजमेशन के कारण तो वो हमारा मर्जर की नेचर का माना जाएगा नब्बे प्रतिशत शेयर होल्डरों को ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अगर शेयर दे दिए जाते हैं तो वो हमारा मर्जर की नेचर का माना जाएगा थर्ड कंडीशन क्या कहती है कंसिडरेशन की बारी आती है कि the consideration for the amalgamation received by those equity share holder of the transfer company who agree to become the equity share holder of the transferee company वो शेयर होल्डर जो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार होते हैं उनको या वो सहमत हो जाते हैं किस बात के ऊपर कि ट्रांसफरी कंपनी के शेयर उनको मिल जाएं वो इस बात के ऊपर सहमत हो जाते हैं कि उनको ट्रांसफरी कंपनी के शेयर मिल जाएं agree to become the equity share holder of the transferee company is discharge by the transferee company wholly by the issue of equity share in the transferee company कि सबको इक्विटी शेयर दिया जाए ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा सबको इक्विटी शेयर दिया जाए जो भी ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर थे जो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार होते हैं उन सबको ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयर दिया जाए तो वो हमारा किसकी नेचर का माना जाएगा मर्जर की नेचर का माना जाएगा एक्सेप्शन इसमें दे रखा है कि एक्सेप्ट दैट कैश में be paid in respect of the fraction share जो हमने लास्ट टॉपिक किया है प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन शेयर उसके या लास्ट टॉपिक जो करेंगे फ्रैक्शन शेयर का उसमें वही चीज़ इसमें दे रखी है कि कैश के रूप में अमाउंट पे की जा सकती है फ्रैक्शन शेयर के लिए ये एक्सेप्शन है अपवाद है अगर पूरा शेयर आता है तो पूरा शेयर दिया जाएगा अगर कोई फ्रैक्शन बचता है कोई हिस्सा बचता है पार्शियली शेयर बचता है तो उसके लिए कैश में पेमेंट की जा सकती है नेक्स्ट हमारा है the business of the transfer company is intended to carry on after the amalgamation by the transferee company जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसका ये इरादा होना चाहिए कि एमेजमेशन के बाद भी ट्रांसफरी कंपनी का सॉरी ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है वो चलता रहेगा वो उसमें किसी भी तरह का कोई भी फेरबदले नहीं किया जाएगा उसका बिजनेस एज इट इज हम चालू रखेंगे नेक्स्ट है no adjustment is intended to made in to the book value of the assets and liabilities of the transfer company when they are incorporated in the financial statement of the transferee company except the except to ensure uniformity of the accounting policy transfer company की पुस्तकों में एसेस्ट और लाइबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी की पुस्तकों में एसेस्ट और लाइबिलिटीज जिस मूल्य के ऊपर दिखाई गई हैं उसी मूल्य के ऊपर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अगर ली जाती हैं तो वो हमारा मर्जर की नेचर का माना जाएगा केवल और केवल अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर डिफरेंस है तो हम उनमें फेरबदल कर सकते हैं अदरवाइज सेम मूल्य के ऊपर वो ली जाए तो वो हमारा क्या माना जाएगा मर्जर की नेचर का माना जाएगा तो ये पांच कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है इन पांचों कंडीशन में से अगर एक भी अप्लीकेबल नहीं होती है तो हमारा परचेज की नेचर का अदरवाइज ये मर्जर की नेचर का तो ये हमारी दो बेसिकली अकाउंटिंग मेथड रहेंगे इसके लिए डिफरेंस दे रखे हैं परचेज की नेचर और मर्जर की नेचर में ज़्यादा ब्रॉडली मैं नहीं जाऊँगा उसके बाद हैं इम्पोर्टेड ट्रम मुख्य चीज़ें क्या हैं जो हमें कंसिडर करनी है ध्यान रखनी है there is a difference between the term assessed purchase and business purchase किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ हो सकता है कि कंपनी के द्वारा संपत्तियां दी गई या बिजनेस परचेज किया गया कंपनी के द्वारा एसेट परचेज की गई या कंपनी के द्वारा बिजनेस परचेज किया गया अगर हमें दिया गया है कि एसेट परचेज की गई है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा परचेज के नेचर का माना जाएगा और अगर ये कहता है बिजनेस परचेज किया गया है तो उसमें एसेट और लाइबिलिटीज दोनों चीज़ें हमारी परचेज की हुई मानी जाएंगी वो हमारा पूरे का पूरे बिजनेस परचेज किया हुआ माना जाएगा वो हमारे मर्जर के नेचर का कंसिडर किया जाएगा दोनों चीज़ों के डिफरेंस को हमें समझना है कि एसेट परचेज की गई तो इसका मतलब केवल और केवल संपत्तियाँ ली गई हैं दायित्व नहीं लिए गए और बिजनेस परचेज किया गया तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें ली गई हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ तो वो हमारी मर्जर के नेचर का कंसिडर होगा नेक्स्ट हमारा आता है there is difference between the term liabilities and trade liabilities अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया जाता है कि लाइबिलिटीज ली गई तो लाइबिलिटीज ली गई इसमें हमारी सारे की सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं long term as well as a short term और अगर ये कहता है कि ट्रेड लाइबिलिटीज ली गई तो ट्रेड लाइबिलिटीज में हमारी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो कंसिडर की जाएंगी और साथ में हमारा डिवेंचर वगैरह जो होंगे वो एक तरीके से considered होंगे ये कहता है कि the term trade liabilities stand for those liabilities which are incurred on account of purchase of goods of the business such as trade paper या क्रेडिटर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वही हमारी कंसिडर की जाएंगी अगर ट्रेड लाइबिलिटीज ली गई बोला गया है तो और अगर लाइबिलिटीज ली गई बोला गया है तो किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटीज हो चाहे प्रोविडेंट फंड हो चाहे अन्य किसी तरह की करंट लाइबिलिटीज हो या नॉन करंट लाइबिलिटीज हो सारे की सारी हमारी कंसिडर की जाएंगी उसके बाद आता है एक्यूमलेटेड प्रॉफिट और फ्री रिजर्व लाभों का वो हिस्सा जो साल दर साल इकट्ठा होता चला जाता है उसको हम एक्यूमलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं अब की बार लाभों का हमने पाँच हज़ार रुपये बचाया पिछली बार लाभों का तीन हज़ार रुपये बचाया उससे पिछली बार हमने लाभों का आठ हज़ार रुपये बचाया टोटल मिला के जितना भी हमारा इकट्ठा होता है वो सारे का सारा एक्यूमलेटेड प्रॉफिट के रूप में हम कंसिडर करेंगे उसके बाद आते हैं फ्री रिजर्व फ्री रिजर्व हमारे वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती नॉर्मली केसेस में जो किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाए जाते स्पेसिफिक रिजर्व और फ्री रिजर्व दो तरह के रिजर्व हमारे रहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं जबकि जो फ्री रिजर्व होते हैं वो नॉर्मली हमारे शेयर होल्डर का एक हिस्सा होता है शेयर होल्डर की पूंजी का हिस्सा होता है वो अगर उनके संबंध में किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटीज जनरेट नहीं होती तो वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं तो फ्री रिजर्व हमारे नॉर्मली शेयर होल्डर की पूंजी के रूप में ही हम कंसिडर करेंगे इसमें हमारे आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया डिविडेंट इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया जनरल रिजर्व हो गया या इंश्योरेंस फंड हो गया ये सारे के सारे जो रहेंगे ये हमारे फ्री रिजर्व के रूप में कंसिडर किए जाएंगे बसरते कि इनके विरुद्ध किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती अगर लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है तो उतनी अमाउंट से उस रिजर्व को कम कर दिया जाएगा और बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हम उसमें एमएलजेशन के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर को वो हिस्सा दे देंगे उसके बाद आता है एक्यूमलेटेड लॉस जिस तरीके से बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिट साइड में या लाइब्रेटी साइड में सॉरी क्रेडिट साइड में नहीं लाइब्रेटी साइड में हमारे एक्यूमलेटेड प्रॉफिट दिखाए जाते हैं सेम उसी तरीके से एसेट साइड में other non current asset other current asset में हमारे एक्यूमलेटेड लॉस भी दिखाए जा सकते हैं पिछले सालों का अगर लगातार लॉस में फर्म चल रही है लगातार घाटे में चल रही है तो उसके एक्यूमलेटेड लॉस हमारे एसेट साइड में नॉर्मली दिखाए जाते हैं तो एसेट साइड में से जितने भी लॉस होंगे उनका ऊपर जिस तरीके से लाभों के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा होता है सेम उसी तरीके से लॉस भी इक्विटी शेयर होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लिए हम लॉस को ख़त्म करने के लिए उसको इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर देंगे प्रोविज़न जो इतने भी हमारे क्रिएट किए जाते हैं वो हमारी एक तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ के रूप में कंसिडर किए जाएंगे जितने भी प्रोविजन क्रिएट किए जाएंगे वो करंट लाइबिलिटीज के रूप में हम कंसिडर करेंगे provision for depreciation provision for doubtful debts provision for taxation जितने भी कहने का मतलब जितने भी क्रिएट किए जाएंगे वो सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज के रूप में हमारे कंसिडर होंगे जिस टाइम पे हम लिक्विडेशन करेंगे समापन करेंगे पुरानी कंपनी का करंट लाइबिलिटीज मानते हुए इसको लाइबिलिटीज के साथ ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे इनको लाइबिलिटीज के साथ उसके बाद ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि ट्रेड पेबल कॉलम ए में ट्रेड लाइब्रेरीज अगर ली गई हैं तो वो हमारे क्या रहेगा ट्रेड पेबल रहेगा कॉलम बी में लाइब्रेरीज दिखा रखी हैं लाइब्रेरीज दी गई हैं तो वो कौन सी रहेंगी कॉलम थ्री में हमारे एक्यूमलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व दिखाए गए हैं तो वो हमारे कौन कौन से रहेंगे कॉलम फोर्थ में हमारे एक्यूमलेटेड लॉस या प्रीवियस प्रोविजन दिखाए गए हैं तो वो हमारे कौन कौन से रहेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे डिस्क्लोज की गई हैं शॉर्ट में उसके बाद आता है परचेज कंसिडरेशन नॉर्मली एक कंपनी किस मूल्य के ऊपर किसी दूसरी कंपनी को लेने के लिए सहमत होती है भाई मैं आपका बिजनेस पाँच लाख रुपए में लूँगी मैं आपका बिजनेस दस लाख रुपए में परचेज करूँगी मैं आपकी जो पूरी शॉप है उसको एक तरीके से बारह लाख पंद्रह लाख रुपए में परचेज करूँगी तो जितने मूल्य में ल, ये तो होगी हमारी लमसम अमाउंट इसको बोलते हैं हम लमसम मेथड लमसम अमाउंट के रूप में तो जितनी भी अमाउंट के रूप में हम किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज करने के लिए तैयार होते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन किसी पार्टिकुलर बिजनेस को करे करने के लिए परचेज करने के लिए जो कंसिडरेशन चुकाया जाता है जो मूल्य चुकाया जाता है जो पूंजी दी जाती है जो शेयर दिए जाते हैं जितने मूल्य के वो हमारा क्या रहेगा परचेज कंसिडरेशन रहेगा उसके बाद आता है इसके मेथड कौन कौन से हैं परचेज कंसिडरेशन के नॉर्मली चार मेथड हमारे रहेंगे सबसे पहला लमसम मेथड जैसे कि आपको अभी बताया कि बारह लाख रुपए में बिजनेस को लेने के लिए तैयार होती है या पंद्रह लाख रुपए में बिजनेस को लेने के लिए तैयार होती है या बीस लाख रुपए में बिजनेस को लेने के लिए तैयार होती है तो जितनी अमाउंट आपको बताई गई है पंद्रह लाख बीस लाख बारह लाख ये सारे क्या है लमसम अमाउंट और लमसम अमाउंट के बदले में जो बिजनेस लिया जाता है उसको हम बोलते हैं लमसम मेथड उसके बाद आता है नेट पेमेंट मेथड वास्तव में कितनी पेमेंट की जाती है वो हमारा रहेगा नेट पेमेंट मेथड अब नेट पेमेंट कैसे निकाली जाएगी नेट पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जितनी भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को की जा रही हैं जितनी भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को की जा रही हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जा रही हैं वो ऐड की जाती हैं और उनको ऐड करके हम क्या निकालते हैं उनका टोटल निकाल के परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं जैसे दस रुपये वाले तीन लाख शेयर दिए गए तीस लाख रुपये की कैपिटल हो गई प्रत्येक शेयर के बदले में प्रत्येक शेयर के बदले में पाँच रुपये नकद दिए गए तीन लाख शेयर थे पाँच रुपये के हिसाब से नकद अगर कैलकुलेट करें तो तीन पाँच पंद्रह लाख रुपये हमारे ये हो गए टोटल मिला के पंद्रह लाख प्लस तीस तीस लाख पैंतालीस लाख रुपये की कैपिटल जो होगी वो हमारी क्या मानी जाएगी परचेज कंसिडरेशन मानी जाएगी कहने का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट पे की जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट पे की जा रही है जितने रुपए के शेयर दिए जा रहे हैं जितने रुपए का कैश दिया जा रहा है वो सारी चीज़ें मिला के उनका सबका टोटल करके जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा थर्ड हमारा आता है इसमें थर्ड हमारा रहेगा एसेस्ट मेथड एसेस्ट मेथड में संपत्ति और दायित्व का डिफरेंस हम देखेंगे जितने की संपत्तियां ली गई जितने का दायित्व दिया गया उनको नेट यहाँ पे दिया गया नेट एसेस्ट देखिए नेट एसेस्ट में क्या रहेगा टोटल एसेस्ट माइनस है लाइब्रेटीज टोटल एसेस्ट माइनस है आउटसाइड लाइब्रेटीज जितनी भी होती हैं वो लेस करने के बाद शेयर होल्डर फंड हमारा कितना बचा वो निकलाएगा नेट एसेस्ट हमारी आ जाएंगी उन नेट एसेस्ट के कंसिडरेशन के बराबर उन नेट एसेस्ट की वैल्यू के बराबर हम क्या करते हैं परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं purchase consideration will be equal to sundry assets taken over by the transferee company as uh, sorry at an agreed value minus sundry liabilities taken over by the transferee company जितनी संपत्तियां जो जो संपत्तियां ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जाती हैं उनकी वैल्यू उसमें से लेस कर दो जो जो लाइबिलिटीज जो हैं वो ली गई है जो जो लाइबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली गई हैं उनको लेस कर दीजिए जो बचा हुआ मूल्य होगा वो परचेज कंसिडरेशन के रूप में कंसिडर किया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारा एसेस्ट वैल्यू मेथड से या नेट एसेस्ट वैल्यू मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हो तो हमें प्राइस वही कंसिडर करने हैं जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जिस मूल्य के ऊपर उनको लिया गया है ये कहता है कि agreed value of only those assets is at which have been taken over by the transfer company केवल और केवल उन्हीं संपत्तियों की वैल्यू जो होगी वो कंसिडर करेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली गई हैं जिस मूल्य के ऊपर ली गई हैं वही मूल्य कंसिडर किया जाएगा बुक वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे जो जो लाइबिलिटीज ली गई हैं उन्हीं लाइबिलिटीज को कंसिडर किया जाएगा और जिस मूल्य के ऊपर ली गई हैं उसी मूल्य के ऊपर कंसिडर किया जाएगा दूसरे मूल्य के ऊपर उनको कंसिडर नहीं करेंगे बुक वैल्यू के ऊपर उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा इसी तरीके से गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट के रूप में अगर दिखाई गई है वैल्यूएबल एसेट है तो वो अभी हमारी लिया गया या नहीं लिया गया कैश जो अगर नहीं लिया गया है तो उसको संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे उसको संपत्तियों के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा जितने भी फिफ्टी एस होंगे उनको हम राइट ऑफ करेंगे note write off such expenses and writing commission on issue of share and debenture discount on debenture 50s और एक्सपेंसिज नोट राइट ऑफ जो होंगे वो हमें कभी भी ऐड नहीं करने ऐड नहीं करने का मतलब ये है कि उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा अलग से संपत्तियों के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा it should be carefully observe whether the assets are taken over और बिजनेस इज टेकन ओवर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि संपत्तियां ली गई हैं या बिजनेस लिया गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करेंगे ये हमें क्लियरली हमें माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि एसेस्ट ली गई है या फिर बिजनेस लिया गया है the expression business mean assets as as liabilities to outsider दोनों चीज़ें ले ली गई हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व आउट किया जाएगा The method is adopted only when the net payment method cannot be adopted. जब नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उस पार्टिकुलर सिचुएशन में हमारा इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बाद आता है fourth method method intrinsic value method intrinsic value method हमारा शेयरों की इंट्रेंजिंग वैल्यू के आधार पे मार्केट वैल्यू के आधार पे कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में उन शेयरों की वैल्यू क्या है किस मूल्य के ऊपर उनको दिया जा रहा है हम इंट्रेंजिंग वैल्यू निकालते हैं इंट्रेंजिंग वैल्यू के आधार पर शेयरों की संख्या निकालेंगे जितने शेयर दिए गए हैं जितने मूल्य के ऊपर दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करके शेयर गुना शेयरों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके परचेज कंसिडरेशन जो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा जैसे इंट्रेंजिंग वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए लिमिटेड ने दस दस रुपये वाले हज़ार शेयर इशू कर रखे थे टोटल उसकी कैपिटल कितनी हो गई दस हज़ार रुपये लेकिन बी लिमिटेड के जो शेयर हैं वो प्रत्येक शेयर बीस रुपये का दिया जा रहा है तो इंट्रेंसिंग वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो शेयर कितने दिए जाएंगे दस हज़ार भाग में बीस दस हज़ार भाग में बीस पचास दस हज़ार भाग में बीस सॉरी ये हमारा हो जाएगा पाँच सौ शेयर पाँच सौ शेयर जो होंगे वो हमें इशू करने पड़ेंगे अब पाँच सौ शेयरों की इंटरेंजिंग वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो कितनी होगी पाँच सौ गुणा में बीस that is a ten thousand तो परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड तो इस तरीके से ए लिमिटेड या जो लिक्विडेड कंपनी है वो कितने रुपए का शेयर दे रही है और ट्रांसफर कंपनी का जो शेयर है वो कितने रुपए का शेयर है उसके हिसाब से ट्रांसफर कंपनी की पूंजी कितनी बनती है और ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जो शेयर दिया जा रहा है उस पूंजी के बदले में ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे वो सारी चीज़ें जो होंगी वो कंपेयर करके हम इंट्रेंसिक वैल्यू निकालें सर अगर दोबारा बताना एक बार ये अब बताया सर आपने इंट्रेंसिक वैल्यू वाला हाँ जी अब मान लीजिए एक कंपनी है एक कंपनी की जो टोटल शेयर होल्डर की पूंजी दी गई है या ए लिमिटेड के पास जो शेयर इशू किए गए हैं वो प्रत्येक शेयर दस, दस रुपए का है नॉर्मली यस सर प्रत्येक शेयर कितने रुपए का है दस, दस रुपए का है और हजार शेयर इशू किए गए हैं तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई हजार गुणा में दस दैट इज टेन थाउजेंड अब यहाँ पे इंट्रेंजिंग वैल्यू अगर निकाली जाए तो यहाँ पे टोटल इंट्रेंजिंग वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो दस हजार रुपये की पूंजी हमें चुकानी है ए लिमिटेड को ट्रांसफरी ट्रांसफर कंपनी के रूप में हम कंसिडर करते हैं इसको ए लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरी कंपनी है उसका प्रत्येक शेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर की है वो कितने रुपए के हिसाब से है मान लीजिए बीस रुपए के हिसाब से तो हम यहाँ पे इंट्रेंजिंग वैल्यू निकालेंगे कि बी लिमिटेड का जो कंपनी शेयर है वो तो बीस रुपए का है और ए लिमिटेड के जो शेयर थे वो दस रुपए के थे अगर बराबर शेयर इशू किए जाए दस हजार शेयर इशू किए जाए तो पूंजी तो ज्यादा हो गई बी लिमिटेड अगर हजार शेयर इशू करे तो बीस रुपए के हिसाब से उसकी पूंजी ज्यादा हो गई तो यहाँ पे इंट्रेंजिंग वैल्यू निकालेंगे कि हमें अल्टीमेट हाँ चुकाना कितना है दस हजार रुपये चुकाने हैं दस हजार रुपये चुकाने हैं तो बीस रुपये का शेयर एक दिया जाएगा कितने शेयर इश्यू किए जाएँ पाँच सौ शेयर दिए जाएँ अब 500 शेयर दिए जाएंगे प्रत्येक शेयर हमारा बीस रुपये का तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे इंट्रेंजिंग वैल्यू के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे ये मेथड हमें केवल और केवल तभी अडोप्ट करना है जब पीछे वाले तीन मेथड हमारे एप्लीकेबल नहीं होते उनके हिसाब से अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं आता तो उस कंडीशन में हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे ठीक है इसके तीन मेथड के आधार पे अगर हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट ना कर पाए तो हमारा ये मेथड जो होगा वो एक तरीके से हम अप्लाई करेंगे उसके बाद एक सर एक सर एक क्वेश्चन है जी मेरा जैसे हाँ। सर हमको कैसे पता चलेगा जी हमारा परचेज कंसिडरेशन उस मेथड के हिसाब से आया है नहीं आया जी देखिए स्पष्ट दिया जाएगा स्पष्ट दिया जाएगा कि इतने रुपए के इतने शेयर इशू किए गए इतने रुपए के इतने शेयर इशू किए गए या इतने शेयर जो वो कंपनी के बी के शेयर होल्डर को दिए गए इतने लिमिटेड शेयर जो वो इस कंपनी के शेयर होल्डर को दिए गए स्पष्ट दिया हुआ मिलेगा अगर वो चीज़ें ना दी हुई हों तो फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ओके सर ठीक है अगर वो चीज़ें ना दी हुई हों तो फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी उसके बाद आता है accounting treatment in the books of transfer company ये हम कल डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही सर एक पॉइंट और था जी ऊपर ऊपर चलना चाहिए इस इंट्रिंसिंग वैल्यू मेथड से पहले सर वो पांच पॉइंट थे ना सर उसमें गुडविल और कैश वाला था जी दोबारा बताना जी पांच वो थे अच्छा पांच कंडीशन थी ये हाँ हाँ पांच कंडीशन हाँ जी ये रही ये ये जी इसमें सर आप बीच में आवाज बंद हो गई थी जी cash is normally included in the assets अगर ये कहा गया कि संपत्तियां ली गई हमें ये देखना है कि संपत्तियां ली गई या बिजनेस लिया गया अगर बिजनेस लिया गया तो कैश हमारा इंक्लूड होगा लेकिन अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में बिजनेस सॉरी संपत्तियां ली गई हैं तो कौन कौन सी संपत्तियां ली गई हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा ठीक है अगर इस पार्टिकुलर सिचुएशन में कैश नहीं लिया गया है तो हमें कैश को इंक्लूड नहीं करना है समझ रहे हो ना अगर एसेस्ट ली गई है एसेस्ट में कैश को नहीं लिया गया तो कैश को हमें इंक्लूड नहीं करना है लेकिन अगर बिजनेस परचेज किया गया तो कैश को हमें इंक्लूड करना है इसी तरीके से गुडविल जो वो हमारी एक इंटेंजिबल एसेस्ट है अगर संपत्तियां ली गई तो संपत्तियां ली गई उनमें गुडविल को अगर लिया गया है तो हमें गुडविल कंसिडर करनी गई करनी है अगर बिजनेस परचेज किया गया तो हमें गुडविल को ऑटोमेटिकली इंक्लूड करना है ओके सर संपत्तियां ली गई गुडविल नहीं ली गई तो उस कंडीशन में गुडविल इंक्लूड नहीं की जाएगी ठीक है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे एक तरीके से संपत्ति होती है उनको भी हम इसी तरीके से इसी रूप में कंसिडर करेंगे जिस तरीके से गुडविल को हमने ट्रीटमेंट किया है सेम उसी तरीके से हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ट्रीट करना है समझ रहे हो ना ओके सर ओके यहाँ तक किसी की कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो सर वैसे एक बात पूछ मतलब एक अब्जॉर्प्शन में और अमालगमेशन में क्या डिफरेंस होएगा जी अमेजमेशन और अब्जॉर्बेशन में हाँ सर नॉर्मली यही डिफरेंस मिलेगा कि अब्जॉर्बेशन में तो एक नई कंपनी क्रिएट नहीं होती है पुरानी कंपनी के द्वारा जैसे टाटा वोडाफोन और आइडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया हाँ जी वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल दिया कोई भी नई कंपनी क्रिएट नहीं हुई वही वोडाफोन कंपनी जो पुरानी वाली चल रही है उधर दूसरी तरफ टाटा कंपनी जो वो भी एज इट इज चल रही है सॉरी आइडिया कंपनी जो वो वो एज इट इज